እባላለሁ። የይልማ ኤልሳ ወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በደብረማዊ ማዊ ልዩ ስሙ ዋይበይ ተብሎ በሚጠራው ጎጥ የነጭ ሽንኩርት አተካከልን በተመለከተ በርካታ ችግሮች አሉ። ከችግሮቹ መካከል አንደኛው የቦዩን ስፋት አለመጠበቅ፣ የቦዩን መደብ ያለመጠበቅ እንዲሁም ዘሩን የማሙላት ሁለተኛ ማዳበሪያ አጨማመር ላይ በርካታ የአርሶ አደሮች ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ዛሬ አቶ ጥሌ የሞላም የባለቤቱ ጋር ሆኖ ስለ ነጭ ሽንኩርት አተካከል ልምዳቸውን ያካፍሉናል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ስራ ጥሩ ነው። ደህና በጠዋቱ ስራ ጀምራችኋል። ባለፈው የነጭ ሽንኩርት በመስመር አተካከል ልምዳችሁን ከባለቤት ጋር ታካፍለኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔም በቀጠሮዬ ተገኝቻለሁ። ልምዳችሁን ለማካፈል ፈቃደኞች ናችሁ? የነጭ ሽንኩርት አተካከል በመስመር ለማሳየት ጠይቀህ ነበረ። ግን በዛሬ በቀጠሯችን መሰረት ከባለቤቴ ጋራ ሰራተኞችን ይዤ በጠዋቱ መጥቼ ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። የነጭ ሽንኩርት በመስመር ለመትከል ምን ምን ቅድመ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ? መሬት እንገዛለን፣ እንመርጣለን። ከዛም አልፎ ደግሞ ዘር እንመርጣለን። ምን አይነት ዘር እንደሚሆን ሽንጣም፣ ወፍራም፣ ቀጭን የሚለውን ይመረጣል። ከዛን ያለ የውሃ ሞተር ይዘጋጃል፣ ማዳበሪያ የተለያዩ ቁሳቁሶች፣ ሰራተኛ፣ እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ናቸው። የነጭ ሽንኩርት በመስመር ለመትከል የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ስላሉ ምን ምን ግብዓቶች ተዘጋጅተዋል? የነጭ ሽንኩርት በመስመር ለመትከል የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች በመጀመሪያ የመሬቱ ይሰላል። ከዛ የውሃ ሞተሮች የውሃ ሞተር ይሰላል ከዛ ሰራተኛ ኃይል ይዘጋጃል። የመትከያ የሰራተኞች የመትከያ እቃ ቁሳቁሶች እቃዎች ይዘጋጃሉ። ነጭ ሽንኩርት ይዘጋጃል። ከዛ በሬዎችም የሽና ማውጫ በሬም ያስፈልጋል። ማዳበሪያም ማዳበሪያ ዳብም ዩሪያም ያስፈልጋል። እነዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ናቸው። ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገው የዘር መጠን 12 ኩንታል ነው። ለኒዋ ግን በቃዳ ስለሆነች ያዘጋጀውላት ስድስት ኩንታል ዘር ነው። ይኸው ከባለቤቴ ጋራ ለዘሩ ጋር ያሉ ባድ ነገሮችን እያጸዳነ ለተከላ እያዘጋጀነ ነው። የማዳበሪያ አጠቃቀም በተመለከተ ለሄክታር ሁለት ኩንታል ነው። ለኔቱ ግን ሄክታር ግማሽ ስለሆነች አንድ ኩንታል ዳብ ነው የምንጠቀመው። ግን እንደ አስፈላጊነቱ ከዛ በላይ እኛ እንደምንጠቀመው ከሳይንሱ በላይ መጠቀም ይቻላል። በተጨማሪ የሚያስፈልገው የሰው ኃይል ነው። ይኸው የሰው ኃይል 53 ሰራተኛ ተልፈው እየሰሩ ነው ያሉ አቶ ጥላዬ ከባለቤት ከያለም ዘርፍ ጋር ስራው እንዴት ነው እየተረዳዳችሁት ያላችሁት? ከባለቤቴ ጋር ያው በመስመር ነጭ ሽንኩርት አተካከል ነው። ያው በሀሳብ አግዘዋለሁ። ሽንኩርት ዘር አቅራቦት አቀርብለታለሁ፣ አዘራለሁ፣ አስፈለፍላለሁ። ከዛ መሬቱን ያው ተግባብተን ተመሳስለን ይተከል አይተከል የሚለውን እንወያያለን፣ እንተክላለን። በቃ ጥሩ ነው። ነጭ ሽንኩርት የሚያለማ ሰው ያው ልፋት አለው፣ ግን አዋጭ ነው፣ ቆንጆ ነው። ያው ከባለቤት ጋር ነጭ ሽንኩርት በመስመር ለመትከል ያለው የሚያስፈልገው ነገር መጀመሪያ እሷ ዘሩን ታስፈለፍላልኛለች። እኔ መሬቱን ያለውን ዝግጅት አዘጋጃለሁ። መለስለሱን ሽናውን አስወጣለሁ። ውሃ እንዲጠጣ አደርጋለሁ። ያለውን ነገር እሷ እስከዚህ እየመጣች ያው አብረን እየተከልነ ሰራተኞች ጋር ያው ውጤታማ ነን። ሽንኩርት በጣም አትራፊ ነው። ያው <clears throat> እኛ ከመጀመሪያ ጀምረን እስካሁን ድረስ ያለውን ያው ካጠቃቀማችን መሬት ላይ የተቀመጠ ብር ያው እያተረፈ እና እንትን እያለ ነው የሄደው። በዚህ መንገድ እንረዳዳለን። ያለፈው አመትም ያው ሁለተኛው አመት ላይ እንደዚያው ተክለናል። የተኛው አመት ሽንኩርት እንደዚያው በመስመር ተክለን ያው ገቢውም ደህና ነበረ። ደህና ምርት አወጣን። ደህና ተጠቅመን ያው በቃ ለአንድ ቤትም በቅተናል። ለዛና አመት ተጨማሪ አንድ ቤት ገዝተናል። አሁንም ያለፈው አመት አራት መቶ ኩንታል እንደዚህ አመረትነ። ያው ገቢው አልገጠመንም። የተሻለ ምርት ሳወጣን ነበረ። ገቢው በእንትን ባይልም ግን ውጤታማ ነው። ያው ትርፍ በደንብ ያተርፋል። ቅድመ ዝግጅታችሁን በተመለከተ ገለጻ አድርገልኛል፣ ነግራችሁኛል። ከባለቤት ጋርም እንዴት መረዳዳት እንደምትችሉና እንዴት እየተረዳዳችሁ እንዳላችሁ አሳይታችሁናል። በጣም ጥሩ ነው። ወደፊትም በዚህ መንገድ ነው መቀጠል ያለበት። አስተሳሰባችሁ ራሱ ስራ መስራት መቻላችሁ እጅግ በጣም ጥሩ ስለሆነ እስቲ ደግሞ አሁን ጥላዬ አተካከሉን በተመለከተ እስቲ በተግባር አሳዩኝ። ለመትከል ማስረ የለ ቀጥታ ወስጄ ሰራተኞች ወዛ እየተከሉ ነው። ወስጄ ላሳያቸው እንሂድ። እንደዚህ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ስራው ይህንን ይመስላል። እነዚህ የምታያቸው ሰራተኞች እኛ ሳይተናቸው አተካከሉን ያው ወደ 53 ሰራተኞች ናቸው እየተከሉ ነው የሚገኙት። ያሳየናቸውን ያተካከል ስልት ለእናንተም እኔም አሳያችኋለሁ። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የመደቡ ከፍታ 20 ሴንቲሜትር ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የመደቡ ስፋት 20 ነው። ከዚህ የቦዩ ስፋት ከዚህ እስከዚህ ድረስ የቦዩ ስፋት 40 ሴንቲ ነው። ሽንኩርቷን ምንተክላት ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲ ጥልቀት ባለው ሽንኩርቱ ዝናብም ሆነ ጎርፍ እንዳይፈነግል እንዳይኳልል። ሽንኩርቶች የሁለቶች ስፋት ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ነው። በዚህ መንገድ ነው የምናስቀምጠው። ወይም አንድ ጣት በአንድ ጣት ግምት ማለት ነው። መጀመሪያ ማዳበሪያ እናደርጋለን። ይኸው ተጨማሪ ግን መጀመሪያ ሽንኩርቱን ተክለን በላይ ማዳበሪያውንም ደግሞ ማድረግ እንችላለን። በሁለቱም መንገድ ያስሄዳል። የማዳበሪያ አጠጣል ያው እኔ ነኝ ማሳየው። ያው እንደዚህ ነው። ቅድሚያ ማዳበሪያ ይደረጋል። ይችኛዋ መብቀያዋ ናት። ይችኛዋ ውቂቷ ናት። እንድች አድርገን ቀላችን ይኸው እንቀጥላለን። ጥልቀቱም ይኸው ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲ ጥልቀቱ፣ ርቀቱ ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲ በጣት ወይም አንድ ጣት እንደዚህ አድርገህ ይኸው በዚህ መልክ ነው እንደዚህ እየተከልን ምን እንትን ምንል በዚህ መልክ ነው ያየው። አተካከሉ ይህን ይመስላል። ጥላዬ እንግዲህ ከባለቤት ጋር አጠቃላይ አተካከሉን በተመለከተ የቦዩን ስፋት በተመለከተ ከዘርዘር ምን ያህል ርቀት መሆን እንዳለበትና ዘሩ ደግሞ ሲተከል ምን ያክል ጥልቀት መቀመጥ እንዳለበት አሳይተኛል። እንግዲህ የሰራተኛ የያዛችሁም አሰለጣጠናችሁም በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እውነት በጣም ብዙ አርሶ አደሮችን አይቻለሁ። በጣም የተሻለ አርሶ አደሮች እንደሆናችሁ ነው የተገነዘብኩት። በዚህ መንገድ ሌላውን መሬታችሁን በሙሉ ተክላችሁ መጨረስ አለባችሁ። በርቱ። እናንተ እንዳላችሁኝ የቦይ ስፋታችን መሆን ያለበት ውሃ የምታርፍበት 20 ሴንቲሜትር ነው። ወደ ከቦይ ወደ ቀኝ ስንሄድ 10 ሴንቲሜትር ገባ እንላለን። ከቦይ ወደ ግራ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር፣ በድምሩ 40 ሴንቲሜትር ስፋት ይኖራል ማለት ነው። የቦያችን የመደቡ ስፋት ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ነው። ከፍታውም 20 ሴንቲሜትር ነው። ከፍ የሚልበት ምክንያትም የሞተር ውሃ በጋ ስለሆነ የሞተር ውሃ በሚመጣበት ሰዓት እየቆራረጠ ሰብላችን እንዳያበላሸው እና ውሃው በጥንቃቄ እንዲፈስ የውሃውን አጠቃቀም በተሻለ መንገድ ለመጠቀም እንዲመች ተብሎ ታስቦ የሚሰራ ስለሆነ የመደቡ ስፋት እና ከፍታው 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። ሽንኩርቱም በሚተከልበት ሰዓት በ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት እንዳይኳልል ወይም ደግሞ ውሃ ሲመታው እንዳይፈነገል እና ከጥቅም ውጭ እንዳይሆን ዘሩ ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የሚተከለው። ርቀቶቹ እንግዲህ አንድ ጣት ወይም ደግሞ ከአምስት ከሰባት መራራቅ አለበት። በጣም የሚቀራረብ ከሆነ ይሞላና ይቀጭጫል። በሚቀጭጭበት ሰዓትም ፍሬውም በዚያው ልክ የሚቀጭጭበትና በገበያ ዘንድ ተፈላጊነት ተወዳዳሪነት እንዳይኖረው የሚሆንበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ከፈት ማለት መቻል አለበት። በዚህ በምታየው መልክ የ53 ሰራተኛ ይህንን ሁለት ቀዳ መሬት ተክሎ ለመጨረስ ዛሬ ያው እየታገልን ያለን ያው ስራውም አይተዋል ገብተዋል። እንዲሁ እንዴት ነው በቃ ስታየው ላይ በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም ጥሩ ስራ ነው የያዛችሁ። በዚህ መንገድ ማጠናቀቅ መቻል አለባችሁ። እሺ እንግዲህ ጥላዬና የአለም ዘርፍ ዛሬ ስለ ነጭ ሽንኩርት በመስመር አተካከል ልምዳችሁን አካፍላችሁናል። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ብዙ ትምህርት ነው ያገኘሁበት እውነት ለመናገር ወደፊትም ከዚህ በላይ መበርታት መቻ ያለባችሁ። በርቱ። እሺ፣ በጣም እኛም እናመሰግናለን መጣችሁ በመጠየቃችሁና ስራችን እንደዚህ በማየታችሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ቻው እየመጣችሁ ጠይቁን። እናመሰግናለን። እሺ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጥላዬ ሞላ እና ከባለቤቱ ከወይዘሮ የዓለም ዘርፍ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። የነጭ ሽንኩርት በመስመር በሚተከልበት ወቅት መከተል ያለብን የትግበራ ነጥቦች አንደኛ የትግበራ ነጥብ ምቹ የሆነ የመሬት መምረጥ በተለይ ሸክላማ አፈር መሬት ቢሆን ለነጭ ሽንኩርት ተስማሚ ይሆናል። ሁለተኛው መሬቱን ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ማረስ። ሶስተኛ ቦይ ማውጣት። በተለይ ቦይም በምናወጣበት ሰዓት አርባ ሴንቲሜትር ስፋቱን መጠበቅ መቻል ያለበት። በምንቀድበትም ሰዓት ውሃ በማያሰኛ መንገድ ውሃ ቀስ ብሎ አፈርና ማዳበሪያውን ዘሩ ተክሉንም በማይረብሽ መንገድ እንዲወርድ ተደርጎ ቦዩ መውጣት መቻል አለበት። ሶስተኛ ግብዓት ማዘጋጀት ነው። በተለይ በዘር ሰዓት ለአንድ ሄክታር መሬት የሚያስፈልገው ሁለት ኩንታል ኤንፒኤስ ቦረን ነው። የአቶ ጥላይ ሞላ መሬት ደግሞ ሁለት ቃዳው 0.5 ሄክታር ስለሆነ አንድ ኩንታል በዘር ሰዓት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዘሩ ከቦዩ መጨረሻ ላይ ማዳበሪያው ይቀመጣል። ከዚያ በየ ከአምስት እስከ ሰባት ሴንቲሜትር ርቀት ሽንኩርቶቹ እየተቀመጡ ይሄዳሉ። ሽንኩርቶቹ ሲቀመጡም እንዳይኳልሉና በውሃ እንዳይነቀሉ ወይም እንዳይፈነገል ከሶስት እስከ አምስት ሴንቲሜትር ጥልቀት ጠለቅ ብለው መተከል መቻል አለባቸው። እዚህ በተጨማሪ ዋናው ቁም ነገር ነጭ ሽንኩርት በመስመር ከመትከላችን በፊት ዘር መመረጥ መቻል አለበት። በተለይ ፍሬው ሙሉ የሆነ ሽንጣም የሆነ ከበሽታና ከተባይ ነጻ የሆነ ዘር መምረጥና ማዘጋጀት መቻል አለብን። ሁለተኛው ቦዩ በሚወጣበት ሰዓት የቦዩ ከፍታ የቦዩ መደብ ከፍታ ወይም የመደቡ ከፍታ 20 ሴንቲሜትር ስፋቱም 20 ሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት። ውሃ ከላይ ወደ ታች ኃይል ፈጥሮ በሚመጣበት ሰዓት ተክሉን ሊረብሸው ስለሚችል የቦዩ ተፈጥሮ ከፍታው 20 ሴንቲሜትር ከፍ ብሎ መደቡ መዘጋጀት መቻል አለበት። በመጨረሻ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በአካባቢው ያሉ የግብርና ባለሙያዎችንና ነጻ የስልክ መስመር 828 ደውለው መረጃ ማግኘት ይችላሉ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።